ay tutuloy ang pag-aaral na ito kasi ang daming problema pero pili ko na kinakaya para sa kinabukasan pilit na ilalaban kahit na pumasok sa klase na walang pera kahit ang sapatos ko ay mind. say him am